дорогие друзья! С вами я, Надя, и сегодня у нас гимнастика. Сегодня я вам покажу несколько новых упражнений и потянемся с рейки. Для того, чтобы сесть высоко такую лягушку, надо немножко размяться. Для... Основная разминка у нас была в предыдущих видео, в предыдущих моих видеоблогах. Сейчас у нас пойдут махи. 90. Бок девяносто, бок, девяносто, бок. Поправляем это упражнение около 10 раз. Мостик. Потянемся немножко назад. Побьемся за наши ножки. Потянемся к ним немножко. Попробуем встать в мостик. Вы, вы этот урок про мостик могли увидеть в моих прошлых видео. Повторим его. Теперь у нас лягушка. Чтобы снизить ее, для начала садимся в бабочку. То есть, как бабушка, бабушка. Мы ножку заводим назад и вторую ножку. Останавливаемся на том моменте, где вам больно. Ножки, хотя большие пальцы, как у меня, должны быть соединены. Потянемся назад. потянемся немножко вперед. Полежи. Теперь несколько упражнений, чтобы сделать хорошую ласточку. Облокачиваемся на что-нибудь и начинаем делать махи. К примеру, вот так вот. Махи можете делать резкие и не очень резкие. Махи делаю 10 раз на каждую ногу. вот она, наша прекрасная ласточка. Теперь у нас повороты. Поворот на пассе. Поворот на 90. Простой поворот. Чтобы сделать эти повороты, нам нужно размяться. Мы размяли спину, и мы не очень хорошо размяли ножки, то есть наши мышцы, которыми мы будем работать. Чтобы сделать поворот на пассе, самый первый, нужно поднять ногу в коленке, но не вот так вот, а мысочком, касаясь коленочки. Держим равновесие. Другую ножку. И это мы повторяем 10 раз на каждую ножку. Чтобы сделать поворот на 90 градусов, нам нужны вот эти вот упражнения. Поднимаем ногу без поворота на 90 градусов перед собой. Держим равновесие. Напрягаем наши мышцы. И другая ножка. Теперь поворот. Теперь поворот. Чтобы встать в выходную сточку, мы ставим ногу как в первой позиции. Просто. А эту ножку мы ставим просто, как мы обычно стоим. Руки у нас идут, одна рука заходит почти что за спинку. А это у нас как у балерин. Когда мы поворачиваемся, у нас ручки идут вот так вот. Когда... А теперь колечко. Как его делать, я покажу вам в следующем видео. Колечко. нос, носками. Шпагат. Тянемся к ножке. Возвращаемся, ручки уже к кверху. К ножке. Кверху. К ножке. Кверху. Попробуем, попробуем сделать шпагат с перекат. Как его сделать, я тоже покажу в следующем видео. dedik. На левую ножку. Об стеночку. Как я вам обещала, растяжка с рейки. у меня вместо рейки кладем ножку. Эту ножку мы выпрямляем. Начинаем немножко пружинить. Голову подними. Усложняем немножко задачу и ставим ручки. Обязательно ставь лайк и подписывайся на наш канал. И в заключение мостик. нужно. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Надя, и сегодня... Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как правильно вставать на мостик. Но прежде чем мы начнем, я хочу вас поблагодарить за прошлое видео. Вы там набрали больше 100 тысяч просмотров. Тысячи. Тысячи просмотров. Вы там набрали больше тысячи просмотров. Огромное спасибо вам за это и за подписку. Начнем с разминки. Сначала у нас, как обычно, бег на месте. А так прыжки. Потом мы немножко, минутку, а то и две, посидим на подъемчиках. мы разомнем немножко спину. Чтобы размять спину, мы должны сделать эти упражнения. Ложимся на живот и лодочку. Держим около 10 секунд. Повторяем это упражнение 10 раз. Сейчас мы попробуем уже сделать по стеночке мостик. Для начала, для начала мы должны с попробовать покарабкаться по стеночке. Разминаем, чтобы знать хороший мостик. Чтобы хорошо встать на этот мостик, надо проделать еще эти упражнения. Мостик с пола. точка на груди, свечку и паучка. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! В заключение вам покажу приз за гитару нашу сегодняшнюю. Всем привет, дорогие друзья, с вами я опять, Надя, и сегодня я вам покажу челлендж Гимнастика в общественных местах. Пойдемте. Поперечный, поперечный. что-нибудь. Как девочку Вот рядом стань, чтобы... еще раз надюш ключей, сейчас гляну. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как правильно садиться на шпагат. Начнем мы, конечно же, с растяжки. Для начала у нас бег на месте. К дивану ближе. К дивану ближе. А там у нас пойдут небольшие прыжки, чтобы размять мышцы. Мышцы ног. посидим немножечко на подъеме. Сейчас мы немножечко посидим на подъемах. Ну что ж, мы размялись. Давайте теперь Поначалу у вас получится сесть примерно вот так вот. Но вы не волнуйтесь, со временем вы будете уже сидеть на шпагате. Для этого надо поставить прямо ногу, чтобы нога, чтобы пятка наша смотрела в потолок. Потом мы сдвигаем переднюю ногу и начинаем разъезжать. Где, уже, где вам уже больно, мы останавливаемся начинаем кружить, чтобы сесть. И в конечном итоге вы уже сядете на шпагат. Спинку прямо. Скажи. Скажи. Держи. Держим спину прямо. Пятками смотрим в потолок. А теперь я вам покажу, как правильно садиться и на поперечный шпагат продвигаем ноги шире. Мы не сразу садимся вот так вот. То есть мы не садимся на наш на таз. Мы раздвигаем ноги и сверху ставим руки. И начинаем потихонечку разъезжать. Где вам больно, вы также начинаете пружинить. И в конечном итоге вы садитесь на вот такой вот шпагат. Ложись. Угу. Также нужно потянуться правой и левой ножки. Сначала мы тянемся грудью к другой ноге, а потом через плечо. Спасибо. Спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока. И меня зовут Надя. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я опять, Надя. И сегодня я вам покажу, как правильно делать несколько гимнастических а, элементов. Стенки отойди. Угу. Первое у нас идет колесо. Чтобы правильно сделать колесо, мы должны размяться. Начнем с бега. Бег у нас идет на месте. орешки. Дальше у нас идет плод. Подъем. Встаем. Давай мы начали сами делать, учить колесо. Для начала мы сидим простого движения. Это подъем ноги на 80 градусов или даже меньше. Идет обычная пружинка. Раз, ногу подняли, держали, убрали. У нас идет левая нога или на какую вы ногу делаете. Кокошку угу. Вот. У меня идет опорная нога, это левая. Так как я от пола буду отталкиваться правой ногой, а левой я буду идти за правой ногой. У нас идет пружинка, сталь. У нас поднимается нога, идет вторая нога, как бы ласточка. ласточка. И дальше у нас идет с руками. А раз у нас нога идет в шпагат в поперечный, на ту сторону. Только мы не делаем сейчас прыжок. У нас идет резкий мах, чтобы мы смогли сделать ровное колесо. Делаем. Делаем это упражнение около 10 раз. Ну, Делаем шпагат. Колесо. У нас идет отпрыжка. У нас идет столкновение левой ногой. И мы свой вес на правую ногу перекидываем в левую сторону. мы отталкиваемся ногой. Не получилось. А теперь я вам покажу, как правильно вставать мастик со стойки и вставать с него. Для начала мы научимся с вами делать мостик с пола ложимся, ставим руки не близко к голове, а наоборот подальше. Ноги у нас идут вместе почти. Когда мы ставим носик, мы немножко раздвигаем. И обратно ложимся. Это упражнение мы повторяем около 10 раз. несколько новых элементов на разминке и просто. Сегодня мы повторим, повторим те элементы, которые мы проходили с вами в прошлых видео. Начнем, конечно же, с разминки. Первое у нас бег. Прыжки. Разомнем стопы. Посидеть немножечко в лягушке. Вы спросите, как это посидеть в лягушке? Это так же, как у бабочки, но мы ноги ставим назад. Так же, как у бабочки, только ноги не здесь, а сзади. Можем и понаклоняться. Следующее мы посидим в бабочке. Махаем, как настоящие бабушки. Бабочки. Давим ручками на коленки. В этом вам может помочь либо бабушка, либо сестра, либо мама, либо папа. Чтобы сесть на шпагат, делаем такие упражнения. Лягушку. тянемся ручками, головочкой назад. И еще одно упражнение для разминки спины. Наверное, вы уже видели это упражнение в предыдущих видеороликах. Я покажу вам еще раз. Это как лодочка. На руки мы э, кладем над головой. Поднимаем наш коспор, коспор, оркис и начинаем махать ножками. Можете сделать руки вот так вот, вот так, по-разному. А сейчас я вам покажу что такое локтях. сейчас я вам покажу стайку на локтях. Собаку мыть. Говори еще раз на этим локтях. Может быть, получится. выпрями. Стойка на локтя. Видите? Растяжка об стенку. Вторая ножка. Не пружини подвейся. И заключение колечко. lack. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а также приходите на, на прошлые видео. Всем пока! Вот как прыгает моя бабушка. И вот как прыгаю я. Держи. Нет, наоборот, ты себя сейчас снимаешь. Бабушка, ты все равно себя снимаешь. Да перевернешь что кто бабушки умеет прыгать, обязательно ставьте лайки под этим видео. Прощальный мостик на прощание. Не надо. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам несколько гимнастических упражнений. Конечно же, мы начнем с разминки. Вы знаете, наверное, все разминку. Но я вам покажу еще немножко. Сначала у нас, сначала у нас побег на месте. Немножко побегали, можно и попрыгать. Немножко разомнем наши стопы. Так как мы сегодня будем делать много упражнений со спиной, немножко разомнем спину. Чтобы размять спину, мы поделаем несколько раз лодочек. Держим около 10 секунд. Повторяем это упражнение 10 раз. Присомнем еще одним упражнением спины. Прогибаемся назад. Чтобы сделать это упражнение, это как лодочка. Ноги можно сделать пошире, а можно поуже тоже этот посложнее. Чтобы сделать это упражнение, мы должны руки подсунуть к ногам как можно дальше. Подложить. Дорогие друзья, сейчас мы посмотрим еще раз шпагат. Ставим ногу, чтобы пяток у нас была к потолку. И разъезжаемся, где он более пружинит. Кто сидит на шпагате, может понагибаться в передней ноге. Кто лежит с маком к ноге, может понагибаться назад. Покажу вам еще раз на укрепление на закрепление нашего элемента, как правильно садиться на продольный шпагат. Поперечный шпагат. В гимнастике он называется продольный. Раздвигаем ноги как можно шире, а чтобы не сесть углу. Садиться лучше сверху. Раздвигаем ноги, ставим руки как ноги в первую позицию. Ставим и начинаем разъезжаться. Кто уже спокойно сидит на поперечном шпагате, понаклоняйтесь вперед. Спокойно лежите, понаклоняйтесь к правой и к левой ноге. Сначала просто, а потом через плечо. А если вы спокойно лежите даже так, попробуйте взять через плечо. Вот так вот я тянусь. Чтобы сделать этот шпагат у стенки, надо поставить ногу в самую удобную стенку, к которой он подойдет. Я держусь об подоконник. Вам помочь мама или папа, или сестра. Ставим ногу как можно ближе к нашей, а, ту ногу, которую вы собираетесь тянуть. Мы ставим кверху, а ту ногу, которую вы потянете попозже, мы ставим как можно ближе к стенке. Поднимаем как на пассе. Поднимаем. Можете согнутый, а можете прямой. Потихонечку, пружинистыми движениями, мы пытаемся прикоснуться всей нашей ногой к стене. Еще раз. Ну, подожди. подожди. я сам покажу снова колесо. Червячок. получилось. Ну-ка, давай еще раз. Подожди. А давай. Надо как-то прийти. И заключение мостик. Обязательно ставь лайк и подписывайся на наш канал. Также у нас есть другие каналы, и на них тоже подписывайся. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Надя, и сегодня со мной моя старшая сестра Настя. И он с нами тоже за шпагат. Потянем, потянем, потянем. Потянем, потянем, потянем. Хай пока что так сделаем. Потянем, потянем, потянем. Потянем, потянем. потянем. Хай пока ждет. Так, грязь не закопаем